eno meseji yange egenda wa kamala byonna katikkiro wa buganda katikkiro wa buganda ngaensonga zange bulijjo nzijanzikugamba nti ojja olwawo nnyo okujja ojja leeti mu nsonga ezimu buno omulembe saabasajja kabaka yagwa abavubuka mulembe gwabavubuka naye okuva saabasajja kabaka buli lwolaba emipiira gyamasaza buli lwolaba ebika byabaganda buli lwolaba enkuuka emisinde abantu bajja na love eri obwakabaka bwa buganda bajja na love eyakabaka waabwe naye kasita love eyo ya ssaabasajja kabaka etandika okukka wansi ebintu tebagenda bijjumbira abantu tebalaba ssaabasajja kabaka mu nkuuka ne bajja nga be bajja wadde tebaali bangi abantu ne bajja mu bika bya buganda ssaabasajja kabaka tebamulaba essaawa zino wetwogerera essaawa zino wetwogerera fe abantu babeeramu ebigambo si basanyufu ate era bakulaga nti si beeteefuteefu kudduka misinde nga tebazzeemu kumanya ssaabasajja kabaka bwali katikkiro wa buganda tukusaba n'obwombeefu bungi obwakabaka bwa buganda butegeeza bantu naye abantu boogera ensonga zaabwe n'olwawo nnyo okuziddamu social media guno omulembe gwa social media sigamba nti social media erina okufuga naye ssaabasajja kabaka abantu be bakola obuganda bakulaga nti baagala okuwulira ku ddoboozi lya ssaabasajja kabaka naye tokifuddeeko naye ogenda mu maaso n'okubayita okudduka misinde egya kabaka ngezaako okukulaga nti emisinde kkirizo bagaana abantu bagenda kugijjumbira fe abantu babeeramu ne tubalaba n'ebigambo byabwe ate naawe okimanyi bulungi nnyo bwe mwatongoza emisi bwe mwatongoza tishat komenti nze ndowooza olina okuba ne ttiimu esoma komenti ezo bakulaga nti weefudde ssaabasajja kabaka katikkiro wa buganda nebigambo mbikugamba nga biva mu bantu leka kubeera nakyemalira wuliriza abantu abaganda kyebagamba emisinde gino saabasajja kabaka nga tayogedde nga talabiddwako emisinde gino tegigenda kunyumbirwa bajja kubeera batono nnyo olw'ensonga nti baagala kulaba ku saabasajja kabaka saabasajja kabaka lyessanyu lya buganda abaganda essanyu lyabwe nga batunudde ku mutanda mu nkuuka teyaliiyo mu bika bya buganda teyaliiyo essaawa zino mubayita badduke emisinde zeno ndowooza katikiro wa buganda yessaawa obuliriza abantu kye baba kugamba ate nze manyi komenti z'abantu komenti kikulu nnyo abantu bagamba ki komenti oziraba ngaebigambo ku saidi yo si birungi ebigambo byebakwogerera buli lwolabika nga saabasajja kabaka baadde bamusuubira okubeerawo tebibeera birungi bakutyoboola tebakutyoboola nti tebakwagala naye oganye okubawuliriza olwawo nnyo okubaddamu emisinde gya kabaka marathoni gyomulundi guno emengo omukulu charles peter mayega n'owemizannyo wo sekabembe zembadde ne ndowooza emisinde gino mwali gisitoopinze mpaka nga saabasajja kabaka azze mu mbeera entuufu abantu okusobola okumulabako awatali ekyo charles peter mayega katikiro wa buganda osusse okukoze okubeera nakyemalira abantu baagala kulaba ku mubaka waabwe oba ali atya oba ali atya abantu baagala kulaba saabasajja kabaka tosobola saabasajja kabaka tasobola kumisinga emikolo gy'emitongole gimuwa essanyu amasaza tiyalabika ebika bya buganda teyalabika mu nkuuka teyalabika mutaddeyo mbaate emisinde nga tannabakulabika saabasajja kabaka abaganda fe abakkiriza mu buganda fe beyasenza batalinaako mutawaana senza buli muntu kaagala kulaba ku ssaabasajja kabaka nze buli lwabeerayo emisinde gya ssaabasajja kabaka famire yonna awaka ndigulira tshirt kati sisobola kugulira muntu tshirt nga sinalaba ssaabasajja kabaka